Saluton. Kiel vi fartas? Bone, mi esperas. Ĉu vi memoras pri la verbaj finaĵoj os, as, is? Ekzemple. Mi manĝos. Mi manĝas. mi mangis. En la tria leziono, vi lernos kiel ordoni al iu fari ion. Kiel diri chu io plachas au mal al vi. Kai chu io mancas. Sed kio pri Georgo. Kio o al li post la embarasa momento en la vendello? Yes, ja. Yeah. Vere embarasa momento. Sed, kio ocasos? Nu, rigardu, auscultu, kai ju. Mm. Ho ve, mancas al ni suco. Orange suco, pom suco. Ciu placias al vi pom suco, Carlo? Oh, yes, placias al mi pom suco. Cae placias al mi orange suco. Do bone, e pom suco, orange suco. Mancas al ni anca cafo. Cae teo. Teo placas al mi. Placas al vi teo, Helena? Ne, placas al mi cafo cae minerala aquo. Placas anca al pacio minerala aquo. Tu? Georgo! Filosofoi! Georgo! Oh, eh, cio? Mi pensas. La filosofo pensas. Cai mi parolas, cai vi ne respondas. Ciu placas al vi minerala aquo? Oh, yes, vi cias. Minerala aquo tre placas al mi. Do, bone, char minerala aquo tre placas al vi. Cai jodiau vi iros a la familia informeio? Cio? Ciu mi? Jodiau? Paccio, jodiau estas mercredo. credo. Lundon mi laboris tie. Ciu vi ne memoras? Mardon, la informello estis fermita. Ciu vi ne memoras? Mercredon, tie vi laboros. Ciu vi ne memoras? Filosofoi! Bone, nun, char vi iros a la urbo, cae a la informello, do sur voie iro a la vendeioi. Simpla fero, Gheorgo. Etch por filosofoi. Vendeioi ne placias al mi, tute ne, o oh, Felisa! Silentu, Georgo, iru, iem via listo. Prenu, prenu, cae survoie iru al signorino bundo. Ne, filisa! ne! Silentu, Georgo, ne estus tulta. Simple iru cae demandu, kiel vi farta, signorino bundo? Simpla fero, Georgo. Georgo ec por filosofo. Nu, ec, Georgo, ec! Bonan matenon, signorino Bundo. Bonan matenon, sed diru Flora. Flora estas bella nomo. Flore placas al mi. Ču flore placas al vi, Georgo? Yes, eh, ne, mi ne floroi placas al mia edzino, Felisa. Ho, uh, um, si demandis, kiel vi fartas? Bone, Georgo, dankon, cer dank al la mono, dank al vi. Ho, Georgo! Ne, ne, mi petas, ne! Do, gis, mi curos, gis! Gis, Carlo, gis! Kai kuru bone, kuru rapide, kuru fulme. Fulme mi atleto filo, fulme. Fulme, unu, du, fulme, tri, 4, fulme, quin, 6. Nu. Besto giardeno. Ciu besto giardeno i placas al viruselo. Besto giardeno? Kio eh, estas besto giardeno? En giardeno estas floroi, sed bestoi? Kio estas besto? Ho, oh, ruselo. Via schafo estas das besto. Yes, besto. Auscultu, Ruselo. Besto giardeno est a sello cum bestoi. Cum elefantoi. Cum tigroi. Cum leonoi. Ho, gi estas eio por elefantoi, do elefanteio. Eio por tigroi, do elefanteio tigreio. kai eio por leonoi, do leoneio. Perfecte, Russello. Ho, vi diligente lernas pri affixo eio, kai diligente lernas pri nia cara lingvo esperanto. Gratulon! Do, ciu eh, placas al vive sto giardenoi? Ciu ni iru? Mm, vi estas tre afabla, Filisa. Tre afabla, sed ne. Besto giardenoi ne placas al mi kai certe pro la leono e kai la tigroi ili ne placas al mia schafo do la museo kio pri la museo la museo estas tre interesa do prenu georgo prenu la lampo estas por vi bella charma lampo el franzio. oh franzio! Ĉar dank al vi. Ne, ne, mi ne akceptas. Ho mi iru, mi rapidu. Kioma horo estas? Teo terure estas la NAUA dek. Ho la lampo malplaĉas al vi, sed rigardu, kia bela CORBO! Do prenu, Georgo, prenu, la CORBO estas por vi charma corbo el Egiptio. Oh, yes, Egiptio. Chardan dank al vi. Ne, ne, mi ne acceptas. Mi iru, mi rapidu. Ho, kioma mahoro estas? Ho, terure, estas la naua dec unu. La corbo mal al vi, sed rigardu. Ne. Do la vesto jardeno ne placas al vi. La museo ne placas salvi. la vendeioi ne placas salvi. Be, Beh, beh, bone mi curis rapide fulme en la parco. La parco, chia bona ideo, ni iru a la parco. Beh, ne iru a la parco, mi petas, ne. Sed ne pluvas, certe ne pluvas, kai la suno brilas, kai ne fulmo tondras, do ne pluvas la suno brilas, cae ne fulmo tondras, do ni iru al la parco. Ho ne, la parco ne placio salvi. Stulte, absurde, Carlo. Ci esas dangera, tre dangera eio. Existas bestoi, sovagiai, cae dangerai en la parco. Ciu leonoi, au tigroi, au elefantoi. Ne, ne, Ruselo, ne, ni a parco. Silentu, Carlo, do la parco. Ciu ni iru? Oh, mi nes tzias. Auskultu, mis tzias, cio placos al viruselo, anca al via shafo, la art galerio. Art galerio? Yes, yes, in art galerio estas bildoi, sculptazoi. Bildoi simplaj, bildoi abstraktaj, sed cio interesa. Do, ni iru? Yes, ni iru en art galerio ne existas sovajai bestoi en art galerio existas Helena. Yes, yes, ci estas charma vaso. Do prenu Georgo, prenu por vi la vaso. Ĉar dank al vi la vendejo ne estos fermita. Miscias, sed terure jam la naŭa tridek kvin, do vere flora. Do prenu, Georgo, prenu, che plaĉa, ĉarma vazo. Ho ve, mia vaso, rompita, ve! Perfekte, la art galerio. Sed ve, Mancas al mi mono por la autobuso. Autobuso, brrm, brrm. Cai mancas al mi mono por la art galerio. Ne gravas jen mono, quin cent steloi. Quin cent steloi? Cai shafisto? fisto? Be. Ne, ne, tranquilidio, cara Helena. Cai tranquilidio, Ruselo! Jen mono, por la autobuso, por la art galerio sed kio? Kio estas tio? Ho ve, ve! Kio estas, panjo? Kie estas nia mono? Mil steloj, mil kvincent steloj! Ho oh, terure, katastrofe! Nia mono for, for! Ne, mi balas, mi culpas pri la rompita vaso. Mi balau, estis mia vaso! Ne, mi balaas, mi! Ho, ien ideo! Ha! Por vi, Georgo, votko, lampoi kai korboi, kai cio alia malplačos al vi. Sed certe votko ne malplačos. Ien, kai Dankon. Vere. Nu, Georgo, jen via sako. Prenu. Oh, eh, kio? Mia sako? Sed pri la rompita vaso mi pagos. Mi volonte pagos. Ne gravas, Georgo, ne gravas. Nu, iru, rapidu, fulmu. Sed pri la rompita vaso mi pagos. Mi volonte pagos. Te comprenas. Hierau la mono estis en la tecrucho. Mi estas certa. Do, ni serciu. Ni serciu en la tuta domo. Quia bona ideo. Eble la mono estas en la dormochambro. Au in la giardeno. Silentu. Gravas la affero. Tro gravas por schafo. Do, serciu. vivas. Terure so vivas. Minerala aquo. Kie estas mia minerala aquo? Kia stranga, sovagia aquo. Sed uh, mi so vivas. Oh! Bonan mateno, fraulino. Bonan matenon? Ho, oh, vi! Sed, kio estas tio? Ne estas, signoro. Estis. Tio estis vaso. Rompita pro la accidento. Ne gravas. Nu! Ho, kia bella plumo! ho plumo, ho ne, mi estas radioraportisto. Radioraportistoi multe parolas, mal multe cae mol ofte scribas. Radioraportisto? Esperanta, en la Esperanto radio. Ču en Pola radio? Yes, Pola radio en Varsovio, Polando. Cina radio internazia en Pekino, chinio vere Esperanto radio en la tuta mondo. Mi raportas pri Esperanto kaj pri Esperantistoj. Espereble, fraŭlino, mi raportos ankaŭ pri vi. Pri mi? Certe, pri via vendejo. Ah, ho, nu. Bone, nu. Kie ni parolos? Ĉu ĉe vi en via vendejo? Au ĉu en mia hotelo? eble la hotelo estas tranquila. Kio? Vi gastas en hotelo? Sed, ĉu vi ne estas membro de la Esperanta Pasporta Servo Pasporto al la tuta mondo? Kompreneble, sed... Ankaŭ mi estas membro, do vi gastos ĉe mi. Vi estos mia gasto. Ho, oh, nu, vere. Mi nes cias. Ho, yes! Cio estas en ordo. Mi gioias. Nu. Do volonte. Danko, fralino. Vi estas tore affabla. Filosofoi, chi el iesta? Silentu, cara shafo. Chi estas? Trancfilidiu. Sergiu tie, sola tablo. se ciu tie sub la tablo. Cie li estas? Ciu estis accidento? Se ciu tie, su la seggio. Se ciu tie sub la seggio. Ciu li estas malsana? Ciu li estas in ambulanzo? Cio? Cio? Ho, oh, tranquilligiu, cara sciafo, tranquilligiu. Minerala Aquo. Ah, Minerala Aquo. Oh, yes, signorino, fraulino, flora, me pagos. La filosofo pagos. Do, nun. <laughs> Bem, mi pensu mi pensu la mono ne estas ĉe ni en la domo ni serĉis e carlo auscultu, mi petas mia ŝafo diras ŝafo ŝafo via ŝafo estas stulta besto absurda silentu kai ne bleku mi pensas nu helena kai mi serĉis Ni sercis sur tablo. Sub la tablo. Ni sercis sur la seggio. Sub la seggio. Ni sercis sur lito. Sub la lito. Kai vi sercis sur, sub, kai en la cap cuseno. Kai la mono estas for. For? Be, gi estas stelita. Stelita? Helpu, eh, la vorto stelita, kio gi estas? Oh, terure, stelisto stelas cun granda saco foriras cun via mono cae via mono estas Stelita, cae mi telefonos alla polizzo La polizzo? Auscultu, Carlo, la mono ne esta stelita, mi stias... Yes, vi stias, vi bone stias, sed mi telefonos alla polizzo, cae la polizzo iugios. Silentu, ne blecu. Ho, yes, ciù la polizzeio? Perfecte. O oh, Georgo, filosofoi, kie li estas? Filisa, signoro detectivo, mia nomo estas Filisa. Fi... <clears throat> literumu mi petas. O, I, Lo, I, So, A. Filisa. Che astuta detectivo. Cai vi, fraulino, via nomo. Helena, signoro detectivo. Mia nomo estas... He... <clears throat> Literumu, mi petas. Nu, ho, e, lo, e, no, a, Helena. Uh, ciu mo, a, au noa? a? surda detectivo. No, a, Helena, ne Helena. <laughs> Helena. Hmm. Cai vi, signoro, vi estas Charlo Bonvodo. Be, mi ne estas Charlo kun ciò, mi estas Carlo kun co. Mi telefonis alla polizzo. Haltu, literumu mi petas. Be, polizzo, po, o... Ne polizzo, idioto. Via nomo. Be, co, a, ro, lo, o. Do, Charlo. Kia stulta kai surda detektivo. Stulta. Surda. Mi ne estas surda, sed vi estas <laughs> absurda. Do. Via nomo. Russello. Ro. U... Dankon mi ne estas idioto. Russello bonvolo. Be, li ne estas bonvolo, li ne estas membro de nia familio. Hmm. Interesse. Do. Via familia nomo. Shafisto. Russello Shafisto, el Nov Zelando. Caien, mia pasporto. Kia stranga pasporto. Ho ne, gi estas pasporto alla tuta mondo. Esperanto pasporto. <laughs> Esperanto pasporto. Tuta mondo. <laughs> Neble. Kai. Kai. Cio estas tio? Cia stulta demando! Ciu gi estas elefanto, tigro? Signoro! Nu, shafo, compreneble, shafo! Cio? Shafo? In familia domo? Tio ne placas a mi! Tre! Pasporto... Shafo! Be, ne gravas la shafo, gravas la stelita Kio? Oh, oh, yes. Mi scias kie estas la mono. Auscultu, signoro detektivo, ne venis stelisto. Oh, yes, venis stelisto. Kai la stelisto estas en la chambro kun ni. Kio? Signoro detektivo, serciu, serciu en la poŝoj de Ruselo. Kio? In miai poshoi, mi ne comprenas. Ah, ve, mi ne esta shtelisto, for, for mi diras. Ien mia mono. Ien mia... Silentu! Shtelisto ne placas al mi. Vi, anca la shafo, ala polizeo. Russelo ne estas shtelisto. Ala polizeo. Ne, la shafo ne iros. Polizeoi ne placas al shafoi ili ne placas al ŝafistoj kaj mi ne estas ŝtelisto, oh. ne! Haltu, revenu! Kio? Filozofo mia, mi serĉos, mi venos, Georgo! En la mondo venis nova sento tra la mondo... ve! catastrofe, con patinda Georgo, cae con patinda Ruselo, cae la stulta detectivo. Vi estas Charlo Bonvodo. Be, mi ne esas Charlo con cio, mi esas Carlo con co. Ciu vi povas literumi vian nomon, vi besonas la alfabeton. Ien. A, bo, tso, cho, do, e, fo, go, jo, ho, ho, i, yo, jo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, uo, vo, zo. auscultu min. A, B, C, C, D, E, F, G, J, H, H, I, J, J, O, U, O, Nun ni havas alfabeton, cum ni cantu la canteton. Nun, chuvi vi povas literumi vian nomon? provu. Ciu vi rimarcis en la tria leciono ciel ordoni al iu fari ion? Auscultu al Filisa cae Georgo. Silentu, Georgo! Iru! Ien via listo! Prenu, prenu! Cae survoie iru al signorino bundo. Ciu vi audis u? U? Silentu, Georgo, iru, ien via listo. Prenu, prenu. Do, memoru, la litero U signifas ordono. Ciu vi same rimarcis kiel diri ciu io placas al vi? Auscultu kion signorino Bundo diras al Georgo flora estas bella nomo. Floroi placas al mi. Ču floroi placas al vi, Georgo? Kai auscultu. Ču placas al vi minerala aquo? Oh, yes, vi scias. Minerala aquo tre placas al mi. Kai simile pri mancas. Auscultu kion Filisa diras. Jove, mancas al ni suco orange suco, pom suco. Mancas al ni anca o cafo, cai teo. Do, ciu vi comprenas? Mancas al mi aquo. Aquo tre placas al mi. Cai ne forgesu pri sub aquo. Kai sur. Rigardu. La mono estas sur la tecrucho. La mono estas sub la tecrucho. La mono estas en la tecrucho. Sur, sub, kai en. Nu, kio majoro estas? estas la horo por diri gis revido, gis la quara leciono. Gis ni vidos kio ocasos al la compatinda Ruselo.